这个老师就是教学不死板啊，他不是那种填鸭式的，不是只是做题目，他启发孩子很多的眼界。 跟让他们去思考，还有给很多很好的价值观。在学好自然科的第一件事情就是好奇心，好奇心就是他学习的一个动力。当他看了以后，听了之后，慢慢的能够理解，他发现，哎，原来我可以去了解这个世界，我越来越了解这世界的运作。那么第二点是什么呢？第二点就是你必须要有一个好的老师，或者说好的教练。自然科学跟其他科的比较大的差异是，自然科学真的可以去做实验。他在每一次的。 呃，题材当中呢，老师都会加入很多的影片，甚至有时候老师会带一些仪器器材来跟孩子们分享。他都会发想他所接触到的东西，而且他甚至会有转变，说：“哎，可不可以帮我买实验器材？他想去做科学实验的课程内容，这样子。”我觉得我他就有一种启蒙的。 影响，你就真的可以去把你念到的书跟实际上去做结合，那这样去验证它的时候，你也可以发现它的奥妙。那在做好这些的时候呢，其实还有一点非常重要，也是最近像课纲它非常强调的，就是广泛的阅读。你一定要广泛去阅读，说这些所有的资料，因为如果说今天我们只从学校的课本来看，它是不足以成就一个丰富见闻的科学家的。上课的方式不太一样，然后再来的话，其实都有一些主题性的东西，那也会带。 的小孩子知道要怎么搜寻资讯，或者是确认这些内容它的真实性。我觉得这个是在现在这个时代有必要跟小孩子说明的或教导的部分。这一套的课程的设计，基本上它就是架构在我们怎么去让学生的自然科学强，借由这些阅读去把我真的学过的东西，真的应用在哎，我真的遇到人家问我问题的时候，我怎么去回答这个问题。所以可以经过这样反复的演练。 设计成让小孩，到让他在小学的时候，他花一年到两年的时间，可以架构好整个科学的概念跟能力。那之后等到他真的到了国中，他面对挑战的时候，他真的就可以做得非常的好。有这样子的一个教学的模式，当然对他未来如果真的有考量要读所谓的科学班或等等，应该是有。 有帮助，我们会有一些科学的写作，借由图表的判断，还有流程图的判断，然后去写出这些内容。那当然还有一点就很重要，就是实作。我们上课会去提醒学生，哎，这个地方怎么做，怎么去看到这个差异性。那我们会用上课演示或者上课做，甚至回家去练习的方式，去让他做好这个实作。 未来工作展望上，资讯科技方面也是比较多的方面，所以说想这样方面让他来提早接触科学的部分。我学一个东西的时候，我不是片面的学习，而是我真的可以从全方位去包起来，看到它整个的脉络。可能来上之后会刺激小孩子的那种好奇心，以及那种呃想要学习的心态。这是我觉得是不同的教学模式，就是兴趣是最重要的，有兴趣就会有进步。